大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。那我们今天第八讲题目是“心里有什么”。智慧必入你心，你的灵要以知识为美。 那等人舍弃正直的路，行走黑暗的道，欢喜作恶，喜爱恶人的怪癖，在他们的道中弯曲，在他们的路上偏僻。那我在我们今天的这个时代里面，我们真的是充。 这这许许多多的这个思想，那他可能是各种的道理啦、知识啦、哲理啦，呃，在当中呢，他常常听了听了啊，你我可能都会受左右影响到我们的这个呃，怎么做人，那我们的价值观等等。 而他们也会通过了呃各种的媒体，这些媒体很厉害哦哦报纸，啊，这些呃手机里面的 Facebook 啊 WhatsApp 啊，当然你有不同的使用平台啦，你上电脑里面你去谷歌，你在这个呃手机里面啊很多广告。 进来啊，然后别人也发了很多的这些的资料给你，哦，有英文的，呃，有华语的，很多很多的这些的资料都进到我们的电脑、我们的手机，呃，在当中呢，这些假如是说你没有太在意的话，有些时候你也不觉得什么。 但是久而久之的话，它就会慢慢的哦影响到你的这些的思想，你的这个呃做人的一些价值观当中，当然有一种是有意的，就是说啊我很想发财啊哈，所以哇你每次看到人家跟你讲投资的啊啊这个这个是你有意图啦哦，那或者是你有一些兴趣的啊，他们啊。 电脑的世界里面是这样的哦，它的数据是你碰过了多几次，它就知道你很喜欢，它就一直送过来，啊，对不对？啊，当然就是有一些是糊意的，就是说，那你也觉得是没有什么啦，你随便按一下啦，看一下啦，不在乎，所以结果呢，啊，这些就是狐疑，但是魔鬼撒旦就很厉害哦，他就是在当中。 啊，接着就是一直灌输，一直把这些东西丢给我。我们然后这个呃魔鬼撒旦也会怂恿着我们，诱惑着我们。但可能平时灵性比较好，心情比较好，哎呀也没有什么困难问题啊，可能你就会真的是哈去做智慧人，才更正直的人。啊。但是可能有些时候呃心情不好啦，面对一些困难问题啦，也很烦呐。 而看的这些东西的时候啊，有些时候哈，啊，真会呃，在当中呢，呃，一不小心哦，你软弱，一不小心你跌倒，啊，这就是这些东西都会进入我们的心中，影响着我们，所以我们也不得不否认哦，今天就是说，我们作为基督徒，有些时候我们说，哎，有些基督徒他是。 啊啊！爱世界的啊，有些是世俗的基督徒啊，同流合污的基督徒啊，这些等等，我们有些时候主怜悯我们也是，呃呃，其实听多了也见怪不怪，而我们自己也真的是看到哦，你真的是来崇拜又是一回事啊。 啊，做生意又是回事，啊，做人又是一回事，好像是信仰跟我们属灵生命，其实现在是好像是分隔化，哦，啊，不能把它放在一起了，这真的是要七九九连绵，当然是在当中，呃，到了一个地步，就是因为已经啊受到这些的影响，魔鬼撒旦的怂恿。 而我们自己又没有悬崖勒马，我们自己也也不在，呃，太在意。或许就是我们，我们也习惯了嘛，我们也麻木了嘛，我们也无所谓了嘛，甚至我们也认为这样做也是对的，哦，所以啊，嗯，你就会呃，发觉到呃，基督徒爱世界的是越来越多。 失去见证的，我们也可以说是，呃，我们也承认呐，哦，蛮多也没有这样的一个，呃，为主做见证的，呃，生命了。但我们看经文的时候，他就有提到那等人，那这一等人就是什么呢？就是那些就是心中没有智慧的人啊，心中里面没有上帝知识的人。 所以那等人叫做没智慧的人，这一等人呢，他们走的路是什么？就是说他们不走正直路，他们走歪路，他们不走光明路，他们走黑暗的路，他们不做善事，他们做恶事。所以呢，啊，这一等人哈，圣经说的啊，就是没智慧的人。相反过来呢，圣经是要我们这些敬畏耶和华的人啊，就是有智慧的人。 要我们哦，将上帝的智慧放在我们的心中，然后要上帝的这个知识在我们的灵里面看为是美好的事。所以我们的这个心里面是有上帝的智慧，我们灵里面有上帝的知识。这样的话，当我们的心、我们的灵。 都占据着上帝的话，那我们在行走人生的这个路上，我们就不会走那歪路，就不会走那黑暗的路，就不会做作恶的事情了。我们就会走正天的路，走正直的路。所以，很重要的就是说，你今天心里所想的是什么？ 你心里里面你藏着是什么？你心里里面是放着的是什么？今天你心里你看什么为美？看什么为重要？如果你心中有饥渴慕义的心，那你就会追求义的事情，你就会行出义的事，那你就会成为一个义的人。 否则的话，我们相反过来，那我们就会走黑暗，走那歪僻，走那恶路，成为挂了一个名字“爱世界”，同流合污，失去见证的基督徒。圣经说：“你要保守你的心，胜过保守。” 一切，因为一生的功效就是在于你的心，所以你心想什么，放什么，藏什么，那就会影响你的一生了。请支持我。 请在 YouTube 那里写下一些的这个呃问题，以方便我以后做这个你问我答的节目。我们也一起来祷告，天父上帝啊，我们活在这样的一个世俗化的世界里面，我们很多时候都会受到很多很多的这些的攻击、诱惑、呃怂恿。 祈求主你自己帮助着我们，让我们紧紧的将你的智慧还有你的知识放在我们的心中，所以圣灵充满着我们，让我们能够在当中呢活出美好的见证，见证恩主你。如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。周一、周三、周五我们再见，耶稣爱你，与你同在，上帝祝福你。 拜拜。